gamba sharinga video sharinga video kubanga amawulire agakagwawo si malungi amawulire agakagwawo si malungi kugamba sharinga video amawulire agakagwawo si malungi julius katongole miransanafu nkutuseka amawulire agakagwawo tumbiza video sharinga video ah, amawulire agakagwawo si malungi amawulire agakagwawo si malungi amawulire agakagwawo si malungi nkugamba sharinga vidiyo e, sharinga vidiyo julius katongole mira nsanaf uh, mawulire agakagwawo si malungi gamba osobola okunfunira ku 0702227 amawulire agakatuuka ku meeza si malungi agava ettake si malungi sharinga vidiyo mbatuuseeko kiki ekiriwo essaawa zino baganda bange sharinga vidiyo kubanga amawulire go si malungi agakagwawo agakagwawo si malungi getwakakonfaminga amawulire si malungi mikwano gyange sheyalinga vidiyo tegeeza muno nti mumira nsanafu ayina breaking news gyalese okulaba nga sad news itis sad news sad news kubanga amawulire agakagwawo si malungi si malungi baganda bange musheyalinga evidiyo musheyalinga evidiyo Uh, musharinga evidiyo tulabe nga tutandika tegeeza munno nti amawulire agakagwawo si malungi okuva mu ttake gakta ganakuwaza era amawulire gano ganakuwaza agakava ettake baganda bange esharinga eh, vidiyo ndabe nga mbatuusaako sad news eno eriwo essaawa zino sad news eriwo essaawa zino era baani abakibaddemu baani abakirimu njagala nkibategeeze sharinga vidiyo tegeeza muno tumbiza vidiyo muganda wange teekayo buli gurupu kubanga e, naye kubanga tewakyali muzannyo baganda bange essaawa zino tulina okulaba nga ebiriwo eh, tubibategeeza sharinga vidiyo kubanga ekiri ettaka ekikaabya ebiri ku muganda ffe pato of uganda pato of uganda omuntu wo wansi pato of uganda omuntu wo wansi baganda bange embeera eri ku pato of uganda sharinga vidiyo tulabe nga tubabuulira pato omuntu wo wansi wetwogerera pato of uganda baganda bange amaze okukwatibwa pato of uganda amaze okukwatibwa abasajja bamusibiramu bwa sharinga vidiyo njabategeeza nti muganda waffe pato sheyali nga vidiyo muganda ffe pato omuntu wowansi abadde akola ku nsonga za fred kajubirumbuye alias kemiko ali maze okukonfaminga okuva e mu ggwanga erya butolooke pato of uganda olwaleero yakedde ku coacheri detention center bwe yagenze ku coacheri detention center okukyalira ku ticha fred kajubirumbuye alias kemiko ali nga bw'abadde akikola abadde agendayo n'alaba ku munne n'amukyalira era mu kino babadde bafuna ennaku nti agenda ku lunaku bweruti ne bweruti patoofu uganda omuntu wewansi baganda bange abadde akyalira tikyalumbuye njagala obategeeza nti mawulire gannaku pato of uganda bwe yatuuse ku kowacheri detention center olunaku olwaleero baganda bange abasajja baamulabye bulungi nti amaze okutuuka era ne bafuna alaati nti amaze okutuuka part of uganda kubanga babadde balina ebifaananyi bye n'entambula zatambulamu zonna nga bazimanyi bulungi ne bwafaanana abasajja babiri ne bamukwata part of uganda bwamaze okukwatibwa pato of uganda bwamaze okukwatibwa bakanda bange abasajja bano ne bamulaga ebifaananyi ne bamugamba yeggwe wennyini gwe twetaaga pato of uganda era ssebo wogenda kutwalibwa ku bitongole ebyokwerinda okole statement pato of uganda muganda wange abadde akola ku nsonga za fred kajoberumbuye alias chemical ali bwe bamaze okumukwata bikaabya era binakuwaza ne bamutwala ku kitebe ekimu gye bamututte nti bamukozesa statement nga bagamba nti mu butuluuki aliyo mu bumenyi bw'amateeka era mu kino patoofu uganda abasajja abadde tebannamugjako simu ye mwenyini nakola ka vidiyo okutegeeza ensi okuteekawo security alert nja bategeeza essaawa zino muganda waffe patoofu uganda ne bamugirayo bamugamba paasipooti yo yaggwako buli kimu kyonna era ne bamulaga ebifaananyi era mu kino amawulire g'enfunye nti baganda baffe naddala abali mu butuluuki ensonga eno waliwo abagibaddemu okulaba nga balokoma part of uganda kubanga abadde abafuukidde akayinja mu ngato part of uganda embeera ye abasajja ntegeseddwako nti abamuwambye abo ababiri babadde nga bamaze dde okusasulwa era embeera gye bamuwambyemu twebasa katonda nti taba kuba ngaessimu ye tebanagimugjako teyalikoze eddoboozi part of uganda ye muvubuka abadde ajja ku pegi ya fred kajubirumbu yettu n'atubulira information n'atuwulira ekiri ettake abasajja abakutte pato abasajja abakutte pato basse n'ebifaananyi bya pato of uganda bwe basse n'ebifaananyi ne babimulaga ne bamugamba yegwe yegwe abasajja bano eh, eh, bakigatto bange bantegezesaako naddala benateeka ettake ne baŋgamba nti abakutte pato of uganda kubaddeko abasajja babaddugavu abasajja abaddugavu n'obusajja obweri era gye bamututte nga balaga balina information nga balaga embeera yonna gye baagala okulaba nga patof uganda anyigibwa era mu kino patof uganda katambi kafulumisa ng'alajana eri ensi ategeseza bannauganda nti abasajja bampambye nti abasajja bampambye era abasajja ne balaga ebifaananyi byange ne bakola buli kimu baganda bange temukiyita diversion temutiita diversion eddoboozi lisse erya part of uganda fenna lyetwesigamizaako era bwe tubuuzisa bakigatto baffe naddala abali ettake ne batugamba nti muganda ffe part of uganda awambiddwa naye bagamba nti bamututa akolestetanda part of uganda bannange tulina okumusabira kubanga ekiri ettake bamafiya bonna bagezaako kusabotaagi the mafias bagezaako okulaba nti ensonga ya ticha fred kajubirumbuye ensonga ya bajinafuya abantu ababanja fred kajubirumbuye bamukwata nazze nembagamba ano omumpembe muhammadi nsereko nase nembagamba omumpembe muhammad nsereku ne furanka gashumba nga bwe babawadde sente okulaba nga bakwata buli ayogera ensonga ya fred kajubirumbuye i repeat tewanaita na ssaawa ssatu nga nkibagambye kati patofu uganda abasajja bamaze okumukwata abasajja bakutte patofu uganda etake baganda bange ekiriwo kati abasajja ettake bamafias the nyampions bamasa okukwata part of uganda bagamba mutalina <coughs> talina um, passport e, e, yagwako aliyo ettake mumenyi bwamateeka kyetusuubira abasajja bano twabagamba nti ettake waliyo the nyampions so this time around gamba sharinga video tumbuza video <coughs> baganda bange baganda bange patofu uganda eddoboozi lyatuweereza bamumira nsanafu liraga nti amaze okuwambibwa <coughs> pato of uganda <coughs> amaze okuwambibwa kamale, kamale kugira akantu kano pato of uganda sharinga vidiyo sharinga vidiyo muganda wange tumbusa vidiyo kubanga omumpembe amaze okuyingira ttake n'abagambye muhammadi sereko furanka kashumba batudde mu meeting ku sheraton hotel okukwata buli ayogera ebya fred kajubi lumbu ye kwabagala lumbu yagwe mu saturation yensonga lwaki pato abasajja babiri bamukutte ne balaga ebifaananyi bye ne balaga buli kimu kati mu pato kyebagala kumugjamu information akamawulire gatuse ku desk baganda bange it is terrible it is terrible pato amase okukwatibwa sheyalinga fidiyo kubanga bino si byakusaaga buli ayogera ebyalumbuye baagala kumusirisa abasajja pato bamutaddeko agasango bagamba pato pasipooti ye yagwako era bamukozeseza bistatement ebyokumukumu tetumanyi kiddako tetumanyi oba bamutwalawa naye tugenda kukwategana ne bannamateeka okulaba nga ne part of uganda anunulwa naye buli omu gyoli olina okwongeramu essaala kubanga part of uganda essaawa zino omukwate part of uganda aweresa eddoboosi nga alajana abasajja pato bamukutte eh, mu butuluuki bamukwatidde kukowa cheri detention center pato yakedde olunaku olwaleero nagenda kukowa cheri detention center bwatuse kukowa cheri detention center pato of uganda ngaalaba mukwano gwaffe mukwano gwammwe ticha wammwe fredi kajobirumbuye alias <coughs> alias kemico ari bano abasajja bakitegedde babadde bamulinnya empindi nga bwe namulabula ne mukama pata abasajja bakunoonya era olwaleero kyogeddeko nti baagala okukwata buli ayogera ensonga yalumbuye muhammadi sereko franka gasumba eyo missoni baagibawadde kati pato of uganda abasajja bamukutte <coughs> alikodizeka odiyo ng'olaba musajja wattu anyigirisa okubategeeza kati kyetulina okukola baganda bange tubijjemu omuzannyo tubagamba pato of uganda essaawa zino amaze okukwatibwa pato of uganda <coughs> amaze okukwatibwa era ntegeseddwako ntegeseddwako abaagala ka audio abaagala okupulayinga ka audio bwemba temukkiriza byenkugamba kale <coughs> tukuleetera information ogamba bwe waliwo obudde bwokupulayinga audio nga tunoonya ngeri gye tumugjayo pato baganda bange baganda bange pato amaze okuwambibwa pato abasajja bamafiya bamuwambye pato of uganda bamuwambye mudakika ntono nnyo ngenda bapula eyingira eh, eddoboozi lya pato musheyaringa evidiyo ngenda kupulayinga wano eddoboozi lya pato muliwulire nga pato alajana nga basajja bamuwambye era ali mukola statement ge mawulire genfunye bagala mufuga mu kifandulo tusabire pato of uganda kubanga abasajja bano balina kye bamwetaagamu balaba be bantu abali mu kintu ky'okuzza ticha fred kajubirumbuye ne bamafiya b'ettake mase okufuna listi mwenna abakirimu ŋŋenda kubaabya ŋŋenda kubaabya ŋŋenda kuba abyensi bategeere musajja gwe semyalo husein semyalo husein okirimu mbabaali musa okirimu shakira naawe bakunoonya shakira omuwala simumanyi ku kigato wange ŋambye ne shakira ne shakira bamwetaaga shakira wonna wooli kyusa woosula these mafias bakutambulirako bakutambulirako muganda wange part of uganda engeri gye bamukuttemu ekaabya amaziga abasajja pato bamukutte abasajja part of uganda bamukutte tubagamba musheyaringa evidiyo mutandike okubanja part of uganda temwerabira kubanja ticha fred kajubirumbuye kuba ye ed ticha ekyo saagala mukyerabire naye nga tubagamba pato of uganda essaawa zino abasajja bamukutte era mawulire gannaku ge mawulire agali ku social media njakupulayinga ddoboozi lya part of uganda mu sharinga evidiyo sharinga vidiyo tulabe nga tupulayinga wano eddoboozi lya muganda ffe pato ng'ababuulira engeri <coughs> gye bamukuttemu sharing a video njagalako abantu awo abawerako tulabenga eddoboozi lya muganda ffe part of uganda tuli pulayinga hey, naye abali ettake mwenna abakibaddemu kati tugenda kubeera bazibu tugenda kukambuwala baganda bange missioni bwe muba bye mutandise